先将一根铁丝穿入小鸡头，顺时针旋转，旋转这个大轮，让这个凸轮下去，然后。 装入绕丝轴，用力转，用力转这个铁丝。 拽到一定的长度，这边能缠到这个上边，能缠到这个收线盘上边。再拽另外一根铁丝，通过压丝轮，穿过小机头。 用力转，也是转到一定的长度，两个铁丝比对齐，然后通过。 第一个收紧轮儿下方，拽到这个收线盘上边，这个收线盘，再通过第二个收紧轮儿绕到这个收线盘上方。 然后缠到这个入线盘上边，先把上边这个成型的这个网去掉，直接用手用手一拽就出来了，再将它合上。 拧上这个螺母，锁紧即可。将铁丝穿到螺路上，这个孔内，然后启动机器。启动机器的同时，弄成打成手动，手动启动机器。 先将铁丝拧成麻花状，拧成麻花状，拧到这个地方，然后将卫丝穿入，穿入槽刀，将铁丝穿入卫丝槽刀内，通过这个槽穿进，好。 然后压紧，压紧，压紧它，将蝴蝶母也背紧。另外一侧一样，另外一侧一样，然后压紧，压紧，背紧蝴蝶母。最后直接启动机器就行，自动开机。